assalomu alaykum do'stlar siz english Club kanalida siz mana bugun o'sha sizlarga avvalgi video darsliklarimdan birida eslatib o'tgan ingliz tili grammatikasi onlayn kursi ham tayyor bo'ldi bu kurs ustida ancha vaqt ishladim va nihoyat mana tayyor bo'lib kursga qabul qilishni boshlayman bu onlayn kurs essential grammar in use ya'ni siz Murphy deb biladigan ingliz tili grammatikasi kitobidan bo'ladi hozir bu kurs haqida sizga kerakli ma'lumotlarni berib o'taman Xo'p, bu kursni olish orqali siz nimalarni o'rganasiz? Birinchi navbatda albatta ingliz tilini asosiy grammatikasini o'rganasiz. Ya'ni o'sha ingliz tili grammatikasini boshidan jiddiy o'rganmoqchi bo'lganlar uchun e, mana shu kurs e, bag'ishlangan. Misol uchun mana mavzularga qaraydigan bo'lsak, birinchi o'tadigan mavzularimiz to be fe'li bo'ladi, ya'ni am is are bo'lmoq fe'lidan boshlab eng birinchi oddiy mavzudan boshlab asta-sekin uh, murakkablashib mavzular qiyinlashib boradi zamonlarni o'tamiz have have got mana shu holatda o'tgan zamon kelasi zamon bo'lib mavzular sekin sekin eng osonidan e, qiyiniga qarab rivojlanib boradi bu kitobda bir yuz o'n beshta unit bor yoki 115 ta qism yoki mavzu deyishingiz mumkin lekin albatta biz 115 tani hammasini boshidan e, o'rganmaymiz hammasi bizga e, hozir kerak emas asta sekin keraklarni o'rganib boramiz ho'p hozircha men bu kursni bu onlayn kursni e, birinchi oyni tayyorladim va mana shu birinchi oyga qabul qilishni boshlaganman ho'p ikkinchidan eng ko'p ishlatiladigan ingliz tilidagi so'zlarni o'rganishingiz mumkin ya'ni men sizga grammatikani tushuntirib berayotgan paytimda inglizcha so'zlar chiqadimi misollarni misollarni tarjima qilib beraman mana shu tarjima qilayotgan paytimda har bitta so'zni alohida alohida tarjimasini aytib tushuntirib ketaman mana shu holatda siz ingliz tilida eng tez tez ishlatib turiladigan so'zlarni o'rganib olishingiz mumkin uchinchidan bu ham judayam muhimi sizni talaffuzingizni oshirish uchun mana shu darslik mana shu onlayn kurs bitta katta imkoniyat bo'ladi ya'ni men e, o'sha sizga qoidalarni misollarni tushuntirib tarjima qilib berayotgan paytimda har bitta chiqqan inglizcha so'zni talaffuzini chiroylab e, o'qib talaffuz qilib ketaman mana shu orqali siz ham birgalikda qaytarib talaffuzingizni oshirishingiz mumkin ho'p kitobni elektron variantini telegram orqali sizlarga ta'minlayman kitobni so'nggi nashridan foydalanamiz ya'ni oxirgi chiqqan variantidan mavzularni o'rganib boramiz undan tashqari yana juda yam muhim narsa kursga a'zo bo'lganlarni telegramda gruppasi bo'ladi bu, bu haqida juda yam e, ancha vaqt o'yladim va mana shu qarorga keldim chunki manimcha telegramda bitta hammani bitta qilib bitta gruppaga joylasa ana o'shanda qanaqadir sizga tushunmagan narsalaringizni muhokama qilishga bir imkoniyat bo'ladi misol uchun siz tushunmagan narsangiz bo'lsa mm, gruppada o'sha o'zingiz bilan birga o'rganayotganlar bilan ulashib o'shalardan so'rab o'rganishingiz mumkin yoki siz o'rgangan narsangizni mustahkamlash uchun imkoniyat bo'ladi ya'ni boshqalarga tushuntirib berish orqali shu holatda Э, birgalikda guruhpada tushunmagan narsalaringizni o'zingiz qiziqqan narsalaringizni muhokama qilishingiz mumkin ho'p keyin mavzuga oid bir nechta qisqa hikoyalar bo'ladi qaysidir mavzularni o'tamiz va o'sha mavzularga oid inglizcha tekst yoki hikoyalarni sizlarga ta'minlayman ya'ni o'sha gruppa orqali undan tashqari qo'shimcha onlayn testlar bo'ladi hmm, xuddi o'yinga o'xshagan bo'ladi men sizlarga bularni ham qaysidir mavzuni mavzularni o'tganimizdan keyin o'sha mavzularga oid testlarni sizlarga jo'nataman gruppaga o'sha gruppa orqali testlarga anaqa qilishingiz mumkin testdan yechib ko'rishingiz mumkin ho'p dars haftasiga uch marta bo'ladi ya'ni hmm, haftasiga uchta video bo'ladi ya'ni hmm, qo'shimcha materiallardan tashqari qo'shimcha materiallar sekin sekin ta'minlab boriladi mavzuga qarab dushanba chorshanba juma kunlari deb hozircha reja qilyapman lekin albatta buni o'sha gruppa tuzilgandan keyin birgalikda maslahatlashib kunini o'zgartirishimiz mumkin agar sizga e, qanaqadir to'g'ri kelmasa undan tashqari onlayn video darsligi linki ta'minlanadi ya'ni siz xuddi youtubeda video ko'rganga o'xshab e, ko'rishingiz mumkin video darsliklarni bu ham o'sha telegram gruppaga dars bo'ladigan kunlarda jo'natib turiladi ya'ni link deganim ssilkasi demoqchiman kursga a'zo bo'lish sentyabr 10-dan 15-gacha ya'ni 10 sentyabrdan 15 sentyabrgacha bo'ladi mana shu vaqt davomida birinchi gruppaga a'zo bo'lish boshlanadi ho'p siz kursga a'zo bo'lish uchun описаниyani qarashingiz mumkin yoki kommentariyani описание yoki ikkitasida ham описаниеda ham kommentariyada ham link ya'ni ссылка qoldirgan bo'laman o'sha ссылка orqali siz bosib kursga a'zo bo'lishingiz mumkin qo'shimcha ma'lumotlarni ham o'sha ссылка orqali topishingiz mumkin o'sha ссылкаga bosasiz e, hozir men bu yerda eslatmagan aytib o'tmagan ma'lumotlarimni o'sha ссылка orqali topishingiz mumkin va e, o'sha ссылка orqali kursga ham a'zo bo'la olasiz ho'p menimcha hamma kerak narsalarni aytib bo'ldim agar kursga qiziqsangiz mana shu sizga kerak deb bilsangiz albatta kursga a'zo bo'ling keyingi darsliklarda ko'rishguncha salomat bo'ling